Hello，大家好。从今天开始呢，我将给大家带来一系列的软路由教学视频，从入门到精通。今天第二期讲的是 BIOS 的设置。那么你们现在看到的画面呢，是出厂预装的 VM 的 EXXI 七点零的系统，只是给你们看一眼而已，我也没有打算要讲这个系统。好的，回归正题，当你们开机之后呢，按着 F 二或者 DL 播放就可以进入 BIOS 系统了。我这颗处理器呢是奔腾银牌四核心的 N 六零零五，主频两千兆赫，内存十六 G B 啊，上期有讲过。 接下来我们来到 CPU 设置这里，确保英特尔的 Virtualization Technology 是打开的，也就是英特尔的 VMX 虚拟化技术是打开的。接着在硬件监视器这里呢，你可以看到温度啊、电压各种的信息。在 NVMe 设备里面，你可以看到已经识别到畅网的固态了，五百一十二 GB。 在启动项这里，你可以看到它第一启动项是畅网的固态硬盘。以上呢，我只是简单概述了一下这个 BIOS 的设定，基本上你不用动什么，因为出厂已经设定好了。最后呢，你就可以按 F10 保存并退出了。最后呢，再展示一些有必要但毫无意义的跑分测试。首先是 CPU-Z 的数据，还有单线程、多线程的测试。单线程两百四十一，多线程一千零四十七。接下来这个是原配固态硬盘的信息。 接下来咱们来单烤 FPU，知道为什么温度那么低吗？因为我把它放在了小米的空气净化器上面， <laughs> 是不是很好玩？接下来是 A 6 4内存速度延迟测试，接着还有一些固态硬盘的测试，还可以再来一些2 2 0的跑分测试，这个 b e n c h 5的测试也可以来看一下。